affedersiniz. Kadıköy otobüsünün numarası kaç? 19. Senin evin nerede? Benim evim 209. sokakta. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Saat kaç? Saat 2. 1 kilo domates kaç lira? 1 lira. Bugünün tarihi nedir? 29 10 2012 Bu kim? Bu Ronaldinho 80 numara. Buyurun anahtarlarınız. Oda numaranız 16. Bende 20 lira var. Acil servisin numarası kaç? 112. Ya siz 1. Kaç yaşındasınız? 2. Bugünün tarihi nedir? 3. Telefon numaranız kaç? Sayılar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 40 41 42 50 51 52 60 61 70 71 80 81 82 89 90 98 99 100 101 110 120 130 150 200 300 bin 9 bin 10 bin 20 bin 30 bin 40 bin 50 bin 100 bin 200 bin 900 bin 1 milyon 1 milyar